Э, у меня такое взволнованное лирическое состояние, э, во-первых, потому что когда я, собственно, увидел состав экспертного совета, э, как я на несколько секунд разучился говорить, потому что, конечно же, люди мной глубоко уважаемые, известные мне, детства, и, и э, ну, и потом я самый молодой, собственно, был человек за, э, за этим столом. Но, собственно, на этом лиге закончилась, потому что э, предложены были мной, естественно, на первом заседании экспертного совета вещи для обсуждения простейшие. Дело в том, что есть а достаточно разнородные, как казалось бы, на первый взгляд, вещи, которые нам необходимо объединить в, а, в составе партии, в партийной системе, в партийной программе в партийных планах. То есть это партия э, а, с правым и левым компонентом, э, а, партия достаточно э, сложно выстроенная, в том числе и по составу экспертного совета, и, и было некоторое минимальное опасение, что может создаться, если не конфликт, то легкое искрение вот, во время высказываний всех экспертов по всем вопросам. Там присутствовали, помимо находящихся здесь, и Меньшов Владимир Владимирович, и, собственно, Стивен Сигал, и Наталья Александровна Рачницкая, ну и прочие замечательные люди. Вот. И, э, к моему удивлению, э, эти первые три часа нашего уже серьезного планетарного разговора, они э, ближе к финалу, ну не скажу, что слились в какую-то симфонию, но тем не менее понимание по всем ключевым точкам, точкам, точкам было обнаружено, достигнуто. И э, я надеюсь, что эта работа, я даже уверен, что эта работа, она достаточно быстро приведет к созданию продуманной экспертной программы по экономическим, культурным, э, социальным и всем прочим вопросам. Вот такая преамбула.